شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله قالي جماعة هجا قالي برايم برومت لسر عرضه لسر زمين لسر زمين كامير لسر رونشتنا وهم دمشن دعوة حق باطل جا آدم عليه الصلاة والسلام حتى إيرو بردوام دك يا دعوة كي حق يا جي باطلة تمام إنسان كل سر يعد إيرو حياته جيانا خو دجينن يا تابعي حقي بنا يا جي تابعي باطل بنا هناك إنسان تابعي ديمقراطي ولايق بنا هناك إنسان تابع سوسياليست وكومونيست بونا هناك إنسان تابع تابع حرامي ونباشي بونه بونا ودنافان إنسان اداجي هناك تابع محمد عليه الصلاة والسلام بونا هناك تابع دعوة محمد عليه الصلاة والسلام بونا جبر فيك ربي عالم دعاية أخويا مبين دا وها فرمند كاستعيذ بالله فماذا بعد الحق إلا الضلال پشتی حقیه جدالت پشتی پیشتر تشتکی دنه تنه دعوا کو ام پی دگرن یا حق یا باطله جویا پشتی پیشتر تشتکی تنه جبر وی ویا که او دعو دوزا کو ام پی گرتیه جبونا کو بوا حق گرکی تابع قرآن و سنت محمد علیه الصلاة والسلام بوا جبونا کو باطل نبه جبونا کو نخراب به جبونا کو نباش به دبه هر عملی ما و هر کسی که هم وان بونه او جی تابعی محمد علیه الصلاة والسلام بو بن جبونا کو بوه ما دعوا كحق حق دعوا که راست لو دا ایرو پر انسان غفلت دانه دخوا شيرين دانه شيار نبونه جبر وی که تابع خراب و دبن بن جبر وی هر كسي تابع سوسياليست و کمونیست بن جبر وی که تابع لایق و دموکرات بن جبر چه جبر کو دعوة محمد عليه الصلاة والسلام اوان انسان باش شو عمل كرنا لبله الحمد لله جرب عالمي راكو ام ايرو تابع محمد عليه الصلاة والسلام بنا اف دعوة كويرو ايرو انسان راضبن ام البروان دخن اذيا دعوة اسلامية دعوة محمد عليه الصلاة والسلام و اف ميراسة تمام پیغمبر و رسولا لولا رب العالمين دا آيتي دا دبيت استعيذ بالله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما جتمام أمة لا رسولا شان ما جتمام أمة لا رسولا شان ده أفان رسولا إنسانا بال دعوة عبادت بونو طاعة رب عالم ذكرن وأفانا إنسانا ومرفا جتمام طاغوتا دور ذكرن أم جيرو دعوتوان إسلامي دعوة دعوتوان قرآني dozvane šerijata Muhammed alaihi salatu wasalam, dava o doza Muhammed alaihi salatu wasalam dikinji insana ra abditiya Rabbi alemir bejin. O em جوان را بيجن ورن اطاعت محمد عليه الصلاة والسلام را جوي جوی پیشتر جت انسان کیرا جت پارتی کیرا جت دعوه کیرا جت دوزه کیرا نكن ورن خوش تمام طاغوت او کسی که حد خو لبر رب عالم بردایه درباس كريه خجوان دور بكن اذيايا خلاصي اذيايا رزقاري اذيايا ازاديا انسانكو بالشريعه محمد عليه الصلاه والسلام بكره خج تمام كسي قانون ونظام السرية ارده او فرمان داتين خجوان دور بكن خجوان كسيكو لبر شريعة محمد عليه الصلاة والسلام سريخ خب بلن كريه خجوان دور بكن خجوان كسيكو حرامي وفعوش وبيزيتي دكن والسر يعرض بلادكن تخمەی خۆ دەڕەشینن خوشوان دور بکن ورن ببن مسلمان ورن ببن خودی ئیمان وەرن شریعەتە محەممەد عليه سەلات وەسەسلام بکەن اوه دوزامه اوه دعوامه یا ئەمێ بحەقیە بگرن گەلی برانە یاژ ئەمێ بباتڵ بگرن ئیرۆ ئینسان پڕێوان دەوێ غەفلە تێدانە کورد باتڵ گرتنە دەناو حرامی و فعوشیاتە و پیسی تێدانە و شریعەتە محەممەد عليه سەلات وەسەسلام بەردانە پری انسانش مرا ویاد بیشن گلو ونچما بعثا تاغوتا هوقا دكن ونچما بعثا هوقا توحيد دكن ونچما بعثا اوقا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام دكن ما تشكي قينا مايا ونج فيا بيشر بعثا تتشتكي ناكن وناين زمان جمرا يرو وهاد بيجن ام جبو سي حب تشتا بعثا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام دكن جبونا خاطري سي تشتك وام دس بكن ام بعثا توحيد دكن ام بعثا تاغوتا او دوربونا جوان دكن ام باسا شركه او دوربونا جو شركه دكن جبونا سيتشتا يك جبونا كو ام بفان انسان كو حرامي و بيسيتي دكن او شريعه محمد عليه الصلاه والسلام درجه بردانه لبي تاغوتا دكن ام بوان را هلاك نبن لو من باسكن لولا ربي عالمي دا آيتك دا وهاد بيشه وقت بني اسرائيل دەبێ کا بپرسایی محەممەد ژوان کەسێک و گوندێوان نێزی بەحرێ بوو ئەوانە ڕۆژە سمتێ قەدەها کوڕبێ عالەم لەوانندانی بوو کو ئەوڕۆ نێچیرا نێچیرا ماسیە ڕبێ عالەمی حرا حرام کردبوون ئەوان ئینسانە چوون و نێچیرا ماسییا کردن ژوان وی قومێ بپرسە دەدی دناوەواندا هەنێک مسلمان هەبوون هەنێک زانا هەبوون داویە چون ژوان ڕەگوتن ئەوەی وندكن حرامة أبي ئەوەی وندكن قد قەدەخەیە ڕبێ عالەمێ ئەوەی أبي وە حرام یەوی تشتێ نەکن وعزو و نەسیحەتەکردنەوە داویە قومك جوان کو ئەوژی مسلمانن کو نەکەتنە نو حرامية خرابية جنكنا وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أوان كسك وعز نصيحتا كرن جوان راقوتن ونشما أذي قوميكو إيرو هلاق بيه ياجي عذابك مزن دسر وان دا وره ون وعز روان دكن قومي مسلمان جو مسلمان راد بيجن أوان كسك قد أخي ربي عالم درباس كنو بيل كنا جونه جوان راد بيجن پشتی کو نصیحت و عزاد کن اوان دنی جوان را بین و چما وعظ و نصیحت الوان دکن جوان را نکن شو هلاخ بونه او عذاب کی گلک مزن سروان وره اوان دنی جد بین کی داخوازيا ما کو امل با ربی عالم معذرت من ربی عالم معفو لو را أم نکارن أفانا بروان ببرن أم خود سپیرن ربی عالم جبونا ویه که أم وعزو نصیحت الوان دكن بلکی کو ام چون آخرت با رب عالمه ام دکاربن دگوتنا لبیجنج رب عالمه و اوجی معفو بکه یان جی دبه کو اوان انسانا جرب عالمه بترسن بفی دعوت و وعز و نصیحته ما ام ناخوازن بوان راه هلاک ببن پشتی اوان نصیحت و وعز اوان انسانا کرن اوانا گهداری یا نصیحت نکرن و حد خود درباس کرن سریس بی رب عالمه و هاد بجه مجی عذابکی مزند سروان دا رشاند اوان کسی که وعظ و نصیحت دکر موان جوی قومی خلاص کرد ما آزاد کرد او قومي كو گناه دکرن و حرامی او قومي كو به امریا رب عالمی کرن مجوان را گو ببن میمون به قیمت و بون میمون و حتی روژا قیامت جی او کسی حرامي ونباشي بك نقنجي بك ورب العالمين عذاب لي بك رب عالمه جبر وی که دو وی آیت دا وعز و نصیحت هرمت ام شو وکوان قوما جبونا كو ام بوان كسارة هلاق نبن ام لوما وعز و نصیحت ام لوما ما دبنش تاغوتا خدور بكن جحرام رب عالمه خدور بكن أمرو فرمان وبين جي لو ما انفياد بيجن رسول الله عليه الصلاة والسلام ده حديثة كده وهاد بيجن اگر كون دستي خنافين ظلمي او خون ظلمي ونزلمي نقتينن والنبن ستك البر زلمي بيقمار ونو تمام ظالم تمام طاغوت تمام حرام خور تمام انسان بيس بهف دورا هلاق ببن يا وني امر بالمعروف ونهي عن المنكر بكن ونه باشيج انسان ربيجن ياجي ونه تب دورا ونه هلاق ببن دبي رسول الله عليه الصلاه والسلام جبونا كو ام جوان انسان را ام في دعو دوزيد بن جبونا كو ام قالي برانا جهلاق بوني دور ببن ام دبن جبر بيا كي ام في دعو دوزا محمد عليه الصلاة والسلام جي انسان را باستكن قالي برانا ويا باش بزان بن هر يكي و ياجي هر يكي جمه فرزة لسري كداوا محمد عليه الصلاة والسلام جوان إنسان كداوية مدى تني دناوا الشرك وكفر دانا مجوان ربيجن جبرتشي يانجي أوي ربي عالمي بلاوي قومي او هوقا قنا وحرامي ونباشيات كن اوي ما بك جبر كو ام نبن اهل حلاقه دبي كو ام تشتي كل في دري هين بونا يعني تشتي كو ام كتب دا ام كتاب دا برتوكا دا هين دبن ام فاناج انسان ربيجن داكو ام جهلاق بوني خلاص ببن ابي ايك ايد دويا ربي عالمي وهذا بجداية دا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وند نار امتا دا اي ام ترن چما ام ترن جا اهل ايمان راد بي چما ام بخيرترن جبر كون باشي جي انسان راد بن ون جي انسان جي نباشي وجي خرابي را دور دكن باشي هر مزن چيه كو ام توحيد جي تمام انسان رب بيجن كو ام معنى لا اله الا الله جي تمام انسان رب بيجن كو ام بلا اله الا الله تمام طاغوت خرابه ام رد بكن كب معنى لا إله إلا الله يجب قوتنا لا إله إلا الله أم إنسانا جي تمامي كافر ومشيكا دور بكين أذا دعوامه دعوة هري مزن دعوة تبليغ هري مزن أذا كو أم جي إنسانا رمانا لا إله إلا الله توحيد بيجن أوان شرك وكفر دور بكين جي نباشي جي خرابي دعوة ما أوا كو أم إنسانا جوان بيسيتي أم خلاص بكن جبر بيكي أم أمتا بخير أم دخوازن لبار رب عالمي أم ببن بخير بقيمات برومات جبونا فيا امج انسان را توحيد دبيجن امج انسان را باشير دبيجن امج انسان را آية رب عالمي حب حب تانر تانم ام دبيجن اوه اجي هادو دوه وناخوزن ببن اهل خيره وناخوزن باخ رب عالمي ببن بقيمة برومت بل هر مسلمان كي دخوازك لبا رب عالمي بقدر قيمة قريب رانا اس سيا Meriv ki hizb ke. Meriv gotinê wî amadeyê insana dike. Lê birênin û mîkrafonê bidin devê ber devê kî ber zimanê kî ewan insana ku sosyal medyayê de de teva awan insana ji kî hez dikin li pey kî diçin li pey şopa kî dimeşin behsa wandikin. dikin çima çunkî hezkirina ewan insanê mezin ketine dilê كون سوسيال ميديا يدر تباد بينن اوان انسانا كي حزدكن لبي كي دچن لبي ريچو شوبا كي دمشن بحث اوان دكن چما چونكي حسكرنا اوان انسان مزن كتنا دليوان بلاكو حسكرنا اوان طاغوت كافرا كتنا دليوانا اوان انسانا جي لزمان وان دخه او حسكرن تي لزمان وان دخه او بحث وان دكن بزني وان ددن جوان حزدكن أبد بحق أبا ريا باش أبا ريا قنش لبر إنسان دخن هر دوزوان اوه پارتیه لشکر اوه پارتیه جوه حزگه لو ماده بیجه یا جی اموها بفکرن انسان اکی بفکرن که او جمازنه خو حزدکن جرهبر و ریزانه خو حزدکن ده چن کی جان مجلسه کی جان کومالی و جماعته بحثاوی دکن اوه اثباتا که اوان انسانا جوانا حزدکن او دبه اثباتک امجی دبه که ام اثباتا خود دینن میدانه ام كوج ربي عالمي حز دکن ئەمش داواوی حز دکن ئەمش دۆزایی كرمكن دکن ونجي کەرەمکن دوزا ونجی عليه الصلاة والسلام انسان ڕەبێژن او چاق تێمانەکۆ ئەوە حزكرنا رسول الله عليه سەلات وسلام یاژی مە ئیسبات کردە دانیە عردێ مەرمشکی حزبکە باساویت کە مەرمشکی حزکەویتی نەزمان ئەمشش ڕبی عاالەمی ربي عالمي ئەمش داوا و دۆزاوی حز دکن جيفيال ژڤیا لە سەر چاوێ دژمنی خوبێژن چاواکو او عیب ناکن شرم ناكن كفر اخو حرامي اخو بي سي تي اخو لسر شعبي مؤمنة ام امجي عيب ناكن شرم ناكن امي دعوة محمد عليه الصلاة والسلام لسر شعبي واخن لسر ريه واخن وامي بيجن حتى نكون نفس دلاشي مداهبة خوين دجاني مداهبة دبيكو مسلمانك أبي دعوة دوزة محمد عليه الصلاة والسلام جوان انسان رب بغيري برانا اوي اعطي معناكو ام جوي دعوة دوزة حزدكن ايكوش دعوة دوزا محمد عليه الصلاة والسلام حزدكا دفيكو او دعوة دوزا ويبا جاقالي برانا كابرين الإجار ربي عالمي او كسيكو بعسا ويدكا او كسيكو دعوة ويدبيجا او كسيكو حلال وحرامي ويدبيجا ويجي حزنكا مازبكن اوان انسانا تشاغيكو بعسا مزني خدكن دداوية دا مزني وان دبين شي دبين اوانا انسان صادقن انسان باشن انسان قنجن لو ما بعصامت كن دوزوان ريا منه اوانا نمتين زمان ملبا انسان مزندكن قدر وقيمة ما بلندكن كي دبيجن مزني اوان قومي كو اهل كفرنا ونجي ياجي ام مسلمان جي ام جريكي ربي عالمي مزن بكن ام قدر وقيمتي وي بلند بكن ام دعو دوزا وي للتمام السر تمام دعو دوزا سر فيراز بكن سر بلند بكن او شاقتي معنا كو ام قدر قيمة ردن افي دعوة محمد عليه الصلاة والسلام جبر فيكي اف سيتشت دبن سبب اكو ام دعوة دوزة محمد عليه الصلاة والسلام انسان رد بيجن ورب عالم التجاري مجفي دعو دوزة دورنك رب عالم تجاري تبليغ اسلام غافل نهلة مبكى اهل ايمان مج كفر شركة في زمان جي خلاص بكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء